тесте. А что я никак не разукрасил никак? Все висит. Не люблю эту карту вот с этим гулом. У -у -у. И карту, где орут. Да, с архонтами без архонтов есть разница, блин. Куда бежать? Непонятно. Ну, хотя, одно понятно, где он. Ворвали к нему. Ну, блин. Какая у тебя мобильность хреновенькая. Так. Надо, наверное, их подразукрасить. Прикольно, <clears throat> когда используешь всякие моды, Вон горка за синглу проходишь. Их можно разукрашивать, всякие костюмы на них одевать. Прям приятно смотреть. Ага, тоже тяж пошел. Какой у него интересно. Экзосьютик поскрипел. Так, ну что, наверное, нам нужно распределиться, но таким образом, чтобы тяж был впереди. Жалко, что угробили фераксисы фантома. Так. Рискнем рывком сюда. Он все равно ничего не сделает, по идее. Так. Давай-ка сюда. Якорись. Так, и ты... Какой-нибудь сюрприз бы мог сделать? Нет, вряд ли. Тогда только сюда. Отряды с фантомом очень интересные. Правда, единственное, долго играть в них. Ну, и не anyway. Что-то булька не слышно. Только что играл с парнем, у него никнейм Киф СПБ. Я так понимаю, петербуржец. Супер отряд у человека. Это, блин, после года как <laughs> выхода игры и заруб в мультиплеере. Э, четыре архонта и кодекс. Ну, что это за дела такие? Вообще, в принципе, надо от них отходить. Ну, джентльменские соглашения 2 максимум, один, ну, это, ну, это нормально. Без них это значит ты действительно крутой товарищ. Ну, не знаю, я удивился. Раньше похожим отрядом играл э, всем горячо любимый Алекс 85. Ну, сейчас прекратил, сейчас у него крутые отряды интересные. Так, это будет очень долго. Давай сюда. Блин, какие эти стеночки слабенькие, конечно. Эти стеночки слабенькие. Так, ну зато рывок не был провалом. Так, дальше что у нас может быть еще? Давай-ка на якорь сюда. Потихоньку подбираемся к нему. Интересно, что за отряд он заготовил. Не слышно что-то никаких ни крисолидов ни берсеркеров, ни мутонов, ни щитов. не хакеров, а вот он, он меня слышит. где стекло он разбил ну, артист послушал собственного хакера и такой важный момент пропустил ну наверное здесь вот это что ли так или вот это все-таки было бы хорошо если бы вот это и он стал бы в этот угол сейчас мы его просканируем Это был вообще подарок. Если тут здесь... Здесь стекло целое, то, что баликует это, а вот здесь... Так. Включаем сканеры. Да, вот он здесь, ты смотри. Жила плазма сюда тогда. Жалко, конечно. Ай, блин, солдат. Ах ты, е -моё. Молодец. Молодец. Перехитрил пожилого человека. Я au-dessus, je reste en О, блин, а почему здесь не полная? Ах, надо было, конечно, просканировать. Да, да или, блин. Ну, ладно. Но, по крайней мере, Надо было хотя бы обычную гранату метнуть. Ну, надежды, жажды, жажды наживы, что там он кого-нибудь мощного мне выведет. Сейчас он будет осторожничать. На 200, 200 очков солдатик стоил мне гранаты стоимость 400. ключевой обилкой, которая разносит вообще здесь все подряд. Вообще любое, любое препятствие плазма граната уничтожает. Она была благополучно супер стратегией просрана. Так. Сейчас делаем забегание блейдмастером сюда по AirWatch не срабатывает. смотришь, потому что здесь достаточно открытая история. Так. Ай-яй-яй-яй. Поторопился. Но ну, я надеялся, что там какой-то важный юнит, что если я буду сканировать этим, я не добегу. Так, увидишь ли ты кого-нибудь отсюда? Нет, беди сюда. Опа. Так, кто у него? Гренадер. Здесь кто? Здесь рейнджер, да? Так. О, отлично. Это вообще просто подарок. Так. пошел сюда. Ну, я надеюсь, что это ошибка. Так, у него, короче, два основных юнита и мусор. Так. Делаем это, это важно. Эти... Так, эти Так. Так, так. Ладно, давай эту тратить не будем, обилку. Вольник его сто процентов. Ах ты, блин. Ах ты, ё-моё, а. Ах ты, ё-моё. Ах, как плохо-то, а. Так. Надо доваливать этого рейнджера. Так. Так, без рейнджера, да? Так. Блин. Вот это, конечно, мне не нравится. Но ну, <clears throat> что он будет делать? Ему надо спасать Ему надо спасать, наверное, это ключевой юнит у него. Так, 2800, 3200, 6. А, плюс здесь у него граната, здесь трейсер. 300, 6300. Все, бессмертие. 6300, 6700. Что такое 6700? А кто у тебя еще? Что-то я странно считаю. Подождите-ка. Это 6000. 6300. О, кроссовчик. Ух ты, молодец. Молодец, вместо мусора он взял ганслингера. Так, ганслингер запрыгнул сюда. Сейчас он подранит не этого. Сейчас он подранит не этого. Молодец. Тебе надо подбегать и кориться, либо сваливать. <coughs> Так, ну будем надеяться, что он запрыгнул туда. Опа, так, все отлично. Так. Надо бежать смотреть, кто где. Отлично. Мне очень надо Отправить в тебя гремлина. Да е-мое, ты что творишь? Да ну. Да ну. как хорошо. Обычно происходит наоборот. Ты подготавливаешь гранаты и место, где будешь атаковать. И вместо этого юнит теряется. А здесь... Опа. Так. Ну рискуем, что делать. Так. Пизда Блейдмастера. Извините. А, у него там полные гранаты. Это вот, вот тройная эта история. Ну, какой костюмчик у тебя. Не ожидал, что ты здесь с нами уже. Да, вот сейчас, после этой ошибки, ну, потому что <laughs> Потому что слишком-слишком самоуверенно ты пошел сюда. Да, надо было уходить. Ну хотя, кто знал, что я... Что он здесь? Я рассчитывал, что он там. Ну, естественно. Естественно, естественно. Это естественно. Так. Теперь что будет делать этот? Добьет? Ну что ты, тебе надо тратить. Так, и... Этот будет убегать, походу. Если этот будет убегать, запускаем вперед гренадера, чтобы он смотрел. И добиваем этого гремлина, и гренадера прячем обратно. Только так. Опа. Это не страшно. Хотя нет, сейчас он может запустить это самое. Так, теперь я тебя вижу. Куда бы ты ни убежал. Ну чё? Бегать нет смысла, по сути, ему. Якорь. Ну да, ему надо максимальный урон нанести. Отлично. Так. Отсюда ты видишь его? Да, видишь. Так, ты. Будешь ли видеть его отсюда? Да, будешь. Ну тут может прибежать и с одного выстрела меня завалить, в принципе. Ну, Рискуем. Блять, все. Все, пиздец. Так, у него осталась граната и что-то еще. Так. Да, да, сейчас. Ну да. Че? <laughs> Ага. О. Так, этот сейчас выбежит, пукнет один раз пистолетиком. Или нет? Чик. На якорь или что? Или пуколка будет твоя? Пуколка. Отлично. Так. Эту клоунаду заканчиваем. Ты идешь сюда. Да, не просто, не просто. Перегруппироваться. Он может сейчас запрыгнуть мне на башку. У него уже перезарядился якорь. Этот сам не якорь, а этот. Так. Посмотрим, где ты. Отсюда может и увидеть, если он допрыгнет. Да, получается так. Якорь, не якорь Ничего не спасет. Так. Сейчас а бы мог у меня быть хакер, блин, э, поживее. Но все равно бы, ну там, ну стрельнул бы один разик он из него из пистолета. Ничего не произошло бы. Ну оставлять его, стрелять это этим гремлином и все, не заморачиваться. Так, ну что, тебе нравится, что я знаю, где ты? Сейчас я перезаряжусь. Будем из тени атаковать. Перезарядить э, гренадиора, подождать, пока у него перезаряется шквальный огонь. Еще раз прос... Так, так, так, так, так. И якорь. Молодец. Так, а как ты ее можешь найти? Да, вот она. Точно так же он может найти меня. Отсюда он запрыгивает сюда. Ему нужно добежать сюда, чтобы меня хоть как-то долбануть. Да, вот она ты. Так. Рано эту обилку включать. Рано. Теперь даже, может быть, сканер не пригодится. Ох, опасно, блин, сейчас без этой, без брони. Молодец, он броню убрал. Сейчас бы его не было. Ой. блин. Заранил, конечно, меня вальник. Ой-ой-ой, я даже не вижу его. Молодец, забежал. Не вижу. Так, получается, где ты стоишь? Здесь, да? Офигеть. Офигеть. Так. Сюда не увидим. Так. Ну что ты будешь делать-то? Ай, мимо, мимо. Нет, нет, есть шансы из ружишка теперь. Есть шансы из ружишка. Двумя пистолетами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, либо два раза из пистолетов пальнуть. Есть, да, есть шанс у тебя такой. Либо испытывать судьбу, либо убегать и кориться, убегать и кориться. Так. Где-то достанет на якорь. Что сделать мне? Запустить шквальный, чтобы здесь три часа не сидеть. И поиграть в мангорчик. Ага. Так. Молодец. Раз. Трешка, все, есть, я остаюсь живых. Сейчас должен убежать. Или выстрелить. Сюда, да? Шквальник пробуем. Да, шквальник должен сработать, а она без якоря. А ну. Победа! Хорошо. Хорошо. Несмотря на грубейшую ошибку. Всем спасибо. Останавливаем. Ничего, на руки, наверное, посмотрели, как надо работает. Башку чуть не захотел показывать.